गोल गोल अंडा गोल गोल अंडा सिपाही के डंटा सिपाही के डंटा बिलाई के पोंछ बिलाई के पोंछ मामा जी के मूंछ मामा जी के मूंछ जोर से बोलो बबुआ क जोर से बोलो